السلام عليكم اليوم طبعا راح نصور لكم فلوج الرابع من آه، اعماله طبعا هذا الواجب لدرس ثمان سنوات هيكمل راح تشوفون انتم شنو اللي راح نسوي بالنهايه فما راح اتطرق لكم بالموضوع فخليكم ويانا للنهايه علي راح ماكو ياخذ الاذن من المدرسه مالتنا على مود شو اسمه اللي سويناه هذا احنا يقبلون بي لو لا ماكو لان احنا راح نسوي هسه هنا هاي الالوان تنقيش الالوان الماوي والنيلي نخليه هنا ونخلي هذا اللون بارز يعني اللي قدام للاسف اجى علي وقال المدرسه ما تقبل لا احرف لا اشكال لا ورد لا شيء تريد آه، شيء مختلف يعني ماكو شكل مخربط هيك ماكو بس يدل مثلا مثل ما تشوفون هسه حاليا انتم هاي الاشكال هاي هاي الاشكال عندك هذا هم شوف يعني ماكو هيك شيء يريدون عندك مثلا هذا باب هسه هذا ماكو باع وين خلينا على الحائط Two hours later. أخيرا وأخيرا اتفقنا على هذا الشكل حاليا وصار مساوي Üstüne böyle. Tamam ya. Dur. Dur. sadece Elhamdülillah şükür. Çıkabilir miyim? Nereye? <laughs> Hadi oğlum şarjı bit bit bitmek üzere. Flaşı aç flaşını. Gel şeye ekle tamam mı? Kurtlar Vadisi'nin müziğini ekle. Oğlum ya. Şu güzelliklere bak. Bizimki de aslında güzel. طبعا ينتهي يومنا لهنا بعد ما شفتوا انتو اللي سويناه من العمل وكانت رقصة رقصة فرح مع أصدقائي محمود وعلي وإن شاء الله لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد واللايك ودسلايك إذا ما عجبكم الفيديو